暑いい。いね。本当に暑い。でも異常だよこれね。うん、そうだね。ね。うんはい、とんでもないです。 一眠りしたうんもう二眠りぐらいしたそうですかマスターは、ね、まだ寝てないまだ寝てないんでね <laughs> 一杯やってから寝たいね そメンマはどうやって作るのああの生のメンマを、うん、あのあの細かくして、うん、それで味付けは醤油だけだけなのそうあのえっとつまみに出すの場合はそういうわけにいかないんだけど、ええ、これラーメンに入れるからね、うん、これで十分味はつくから塩の昆布じゃなくて水煮の昆布あのね水煮のね、生のやつね なのでそれで塩塩だと抜けないのよあの塩臭さがはいはい、で味がやっぱりねちょっと違っちゃうからねで僕はあのそれをやらないで全くの生のやつを使ってやってるんですよね、うんうん、塩メンマのやつは何回やってもやっぱり塩気抜けないもんねああ さんあちこち三十八度とかなってるとこあるんだよねうんそうそうそうすごいね三十八度だよ 今一番ですかね明るくなるの早いのそうだねね、うん、四時ちょっと過ぎだともう、うん この間清水園で、はい、あのあ祭りのあ、うん、やったこうやって、うん、はい、明日は春日部の祭りあちょっとやるのうん、うん、うん、そうなんですか、うん、はいあれ茎も結構派手にやるんだよね俺知らなかったんだけどうん茎とか、はい 向こうあのなんだっけなあの記載とか結構やるんだよね。あねえ、うん、記載は僕分かんないんだけども、茎がね結構大きなあれだっての、うん、最近まで知らなかったの。そうなんだこれ昔からのあるんだね。うん